Hello guys! Welcome back to my channel and for today's video, we will have our first impression. This is a new product and tinatawag nila tong Holy Grail Trinity. So, bago tayo magsimula at malaman nyo kung ano yung product na first impression natin, make sure to subscribe on my channel down there and click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So, without further ado, let's get into the video. Let's go! guys. So, to start off, syempre naglagay na ako ng headband. Nakaban ako guys. Ayan, kung makikita nyo naman. Ito yung tinatawag nilang Holy Grail Trinity. I bought Snail White Glow Starter Gift Set. Ito siya guys. Ayan. Sabi dito, it is snail white exclusive which is Namu Life Snail White Whip Soap. Ang indicated kasi dito guys is meron siyang whip soap which is 100 grams. Meron din siyang snail secretion filtrate moisture facial cream which is 30 ml. Ang nabili ko siya sa Lazada nung nag-bounce back sale kasi from 1,299 ata or kapag nagsisale to 1,000 something pero nabili ko siya for 939 guys nung nag-Lazada bounce back sale. Kaya talagang add to cart girl. So basahin natin ng konti kung ano ba yung sinasabi nila dito. So from the Whip Soap, uh, sabi dito, this moisturizing bars comes with a delicate net to create a soft and luxurious facial foam that deeply cleanses and nourishes the skin. So it has bearberry leaf extra visibly brightens the skin while black currant seed oil, sunflower oil, concentrate and balloon vine extract help to soothe the sensitive areas. Hyaluron Sen HALQH hydrates the refreshes for natural radiant and dewy and younger looking skin. So, Inet Girl. Sabi dito, nakakapagpayang looking daw siya. So, let's see kung talagang mas babata ba tayo dito, girl. Dito yung direction to use nila from the whip soap. Merong warning. Yung ingredients nandito din. Yung manufacture date is, I think, nandun sa specific product nila. So, sabi naman dito sa Snail Secretion Filtrate Moisture Facial Cream, it is to restore your skin to its glowingly youthful beginnings with this all-in-one facial cream. Formulated with Miracle Beauty ingredient Snail Secretion Filtrate. It renews and rejuvenates the making skin feel smoother, firmer, and visibly diminish the appearance of the fine lines. So parang nakakatanggal ata to ng wrinkles, girls. Pero let's check. And rich in nutrients and natural skin regeneration benefits, snail mucin helps to stimulate the creation. So this will gonna give you a living um, you with the radiant and healthy glow. So, sabi rin dito kasi guys, sa moisturizer na to, it's lightweight and consistency melts perfectly into the skin for truly lavish moisturizing experience. So, yung warning niya, ingredients niya nandito rin. And ang sabi dito, it's manufactured by Thailand. Sa Warika, in-import siya dito sa my Quezon City, Philippines. So, sabi dito sa likod guys, it's 12 months when you open. Andito guys sa pinakababayan. So, i-open na natin yung product. Guys, buksan na natin kung ano ba yung nasa laman net glow starter gift set nila. Pero syempre yung trin, yung gag, yung itatry natin is yung Holy Grail Trinity nila. So, buksan na natin. When you open the package, the package, when you open the box, meron kayong whip soap. So, ito yung whip soup nila guys. Ganyan. So, sabi dito sa unahan, nandito yung sealed ng Namolite, Snail White Whip Soap, Bar Soap with Delicate Net to form a soap and sensual whip foam, smooth whip foam that gives you glowing and nourished skin, which is 100 grams. And sa likod, nandito rin naman yung indication nila. Parang sticker kasi to guys. Nakalagay din dito 6 months to use. Pinaka-sealed niya na parang ziplock. And yung manufacturing date and expiry date is nandito sa likod guys. Ayan. Ayan, o. Oh, diba? Kita nyo na niya. After nun, meron siyang Snail White Snail Creation Filtrate Moisture Facial Cream. Ayan siya, guys. Ang sabi dito, it's Snail White Regenerate Recovery Snail Cream Repairing, Restore, and Renew. Ayan siya, guys. Ayan. Naka-plastic pa yan and eh, nakalagay dito, it is a 30 ml. Andito yan sa kabilang side, guys. Ayan. Yung mga indication niya, nandyan din yan, guys. Tapos dito sa kabila, dito yung how to use nila. I-open na natin para makita nyo din gagamitin din naman natin to. I-check nga natin, 'di ba? This our first impression. Dito sa kabila is, andyan yung how to use guys. Ayan, makikita nyo dyan kung paano nyo gagamitin yung product. So, sabi dito, apply the cream to your skin, pat with your fingers, and then the cream gently absorb it into your skin. So, parang magic, ganyan. Ngayon, nasa ilalim, sabi dito, 12 months to use when you open. And yung expiry date niya is nandiyan guys. Ayan o, oh, nasa likuran. So, hindi ka mahihirapan maghanap, ba diba? Para alam natin kung hanggang kailan siya. Eh, hindi natin natin magagawa yung Holy Grail Trinity nila na sinasabi kapag wala tayo yung bago nilang Snail White Glow Potion, which is yung may AHA, BHA toner. And sabi dito, it tones gently, exfoliate, reveal the glowing skin. And sabi dito, it's alcohol-free and it's 150 ml. I'm super excited na rin gamitin to para malaman ko kung ano ba yung effect niya. So, yan, open na natin. ASMR. Umpisa na natin siya. Basahin natin ng konti yung indication dito. Ernamu Light Snail White Glow Potion, which is HA and BHA toner, is highly concentrated exfoliating toner, purifies the skin by gently removing deep-seated impurities. HA and BHA clear away the dead skin cells and visibly tighten the pores. Packed with witch hazel water extract and niacinamide. Alcohol-free formula reveals the healthier looking, glowing skin and prepares prepares it for the next step of the skincare. Andito guys yung direction to use and nandito yung warning nila and sabi dito it's not recommended for the children under 3 years old and yung ingredients nandito din yung manufacture date minanufacture sa Thailand kaya sawadi ka rin to. Yung distributed by niya is sa Quezon City rin. Nasa pinaka bottom part ng product yung mga expiry date nila. Uunahin natin tong whip soap kasi maghuhugas tayo ng muka at kaya ako nag-headband para wala na nakaharang sa face. Wala naman nakalagay sa aking uh, face ngayon kundi naka lip tint lang ako from L'Oreal. Then naka mascara para mukhang buhay kasi anong oras na ako nagpi-film. Konting kilay. Kumbaga parang shadow hunter ko lang. Parang nilagyan ko lang ng mga shadow-shadow ng konti para mas mukhang buhay yung ating kilay. Open natin to kung ano ba yung itsura niya. And then, tingnan natin kung anong meron sa loob. Kasi syempre first time ko lang din gagamit nito. Mabango siya. Yung talagang pagbukas mo ng sabon, amoy na amoy mo ang bango. Yung ganito siya guys. Naka-net nga siya. Yan, ganyan siya. Parang may string dito sa pinakababa. Tapos yan, naka-net lang siya. So ito yung gagamitin natin. Panghugas ng muka. Maghuhugas lang ako ng muka. By the way guys, ayan, naghugas na ako ng muka. Ginamit na natin siya. Ayan siya guys, oh. Talagang nag-whip pala talaga siya. Ayan, ganyan. Nagaganyan siya. Tapos hindi ko siya dinadaretso sa aking mukha. So feel ko magiging matipid to kung sa mukha mo lang talaga gagamitin. Pero ako, pagka-whip na ganyan, yung whiff lang, yung whiff, puro FFF. Yung whip ng soap na to, yun yun lang yung ginagamit ko sa mukha ko. Ayan. So sana hindi tayo mag-purging dito, no? Kasi syempre, bagong product na naman to. Hindi ko alam kung magre-react na naman ng aking skin. Kasi swertihan kapag ka hindi siya lumabas lumabas yung mga tiny bumps ko. Pero ayan guys, ganyan. Gamit ko yung whip soap nila. Sa ngayon na, ah, nakikita ko, itong nip na maganda siya. And yung amoy niya, sobrang bango. Para siyang baby na matapang yung scent. Kumbaga, pang baby siya, pero yung scent niya, pak na pak, ganun. So, babalik ko na lang siya ulit dito. Dito ko siya ulit ilalagay every time na gagamitin ko siya. Kasi nakasealed naman te, eh. Para siyang may ziplock dyan sa loob. Ayun guys, so, oh. Para siyang nakasiplak. Hugasan ko muna tong aking face, then, then, balikan ko kayo. A few inches later. Okay guys, so yeah, tapos na, nakapaghugas na ako ng aking muka. Ngayon, ang gagamitin naman natin is itong si Snail White Glow Potion. Sabi sinasabi dito is ilagay lang siya sa cotton pads. Kaya nagdala na rin ako ng cotton pad. So i-open natin siya and check natin kung ganun din ba yung katulad ng sabon. Sobrang bango ng sabon na. Ah. Ito wala siyang sealed. Kumbaga parang pag inano mo, tinanggal mo pagbubuksan mo, yan, ganyan, parang pangkaraniwang toner naman or essence. Lagay ko lang siya sa cotton pad, so yan, para makita niyo. Parang mayroon ako naaamoy na alcohol. Pero sabi dito alcohol free. So, ito siya guys. so, papakita ko sa inyo. Ganyan yung texture niya. Parang matubig na. So, since naugasan na yung mukha natin, mag-toner na tayo gamit yung kanilang HA, BHA. Bakit ganun? Parang ang tatapang ng smell nila. Parang amoy na amoy mo kaagad. Nawala tuloy yung kilay ko. Pero sige, carry lang yan. So, tignan natin kung talaga magiging glow ba talaga tayo dito. Or baka lumabas yung aking purging camerot. It's either nagdi-detox yung aking face or talagang hindi niya hiyang. Minsan ganun kasi. Ayan yung after kung mag-toner yung sabon may amoy, yung toner may amoy. Para kasi siyang medyo may konting alcohol. Pero alcohol-free daw eh. Sabi alcohol-free. Bakit ba nagmamarunong pa tayo, girl? Try na lang natin. Siyempre, bibigyan ko kayong update. Alam nyo naman. So, I need to try this first, guys, para malaman natin kung talagang mag-work ba talaga yung Holy Grail Trinity nila at talagang magiging younger looking skin tayo dito, ba? Diba? So, next na, itatry natin tong kanilang Snail White Snail Secretion Filtrate Moisture Pure Facial Cream. Etong mga to, kaya parang naisipan ko na itry na rin. It's Rayher Mar made me By this and John Ray made me By this kasi nakita ko to na ginagamit nila and maganda yung naging feedback nila. So, kailangan matry ko din siya para makita natin kung effective talaga tong Sawadika product. <laughs> Sawadika product, yung mga pang Thailand products. Ganyan. Pabuksan ko yung pinaka box. Ayan. Tignan na natin yung loob. Ganyan siya pag binuksan mo. Ayan, malaki pala talaga siya. Ito siya guys, snail white. Ganda ng packaging ah. Luxury tignan. So, yung indication nito guys, nandito sa likod. Ito. Ayan, nandyan siya sa likod. Nakalagay dito, 100%, 100% hygienics. 100% hygienics daw guys. I-open na natin siya. Ah, kaya siya hygienics kasi pagka-open ng lid, ganyan siya oh. Pure white lang. Pag kukunin nyo yung product, ipupush nyo ata tong gitna. Let me see. Tatanggalin nyo tong pinaka-center. Ayan, natanggal ko na yung pinaka-takip. Ito yun. So, ayan na siya pag natanggal mo yung takip. Ayan. Tapos, dun mo na ipapump. Ayan siya. So, pag nag-pump ka, ayan na yung pinaka-product. Kaya pala sinasabi nila na 100% hygienic. So, kung ano yung nandito sa may takip, yun yung gagamitin ko. Ito, tsaka yung soap, parang magkaamoy sila. Yes guys, cream siya. And para siyang malagkit. Dahil nga siguro dahil may snail secretion filtrate. Slimy siya. Siyempre, it's, itatry ko muna to guys. Titignan natin kung talagang mag -e effect siya. Gusto ko malaman kung ano yung magiging kinalabasan ng combo na to, na tatlo, kasi syempre mag- sabi nila maganda daw ang magiging lalabasan kung nakakombo ka. Nilalagyan ko lang hanggang leeg para syempre hindi sayang yung product at pantay-pantay. So syempre pagkatapos mo nang kumuha, wala na sa lalagyan, pwede mo na siya ulit takpan. Tignan natin talaga kung anong mangyayari. Takpan na lang natin siya ulit. Ah, hindi siya ano, hindi siya di-squeeze guys. So meron siyang parang ano dyan, ganun lang yung takip niya guys. Hindi siya parang parang di twist, di ganon, hindi. Yan lang, ganyan. Ang trinay natin is itong kanilang Holy Grail Trinity. Ito yung sinasabi nilang Holy Grail Trinity nila. Ito yung kanilang whip soap. yung amoy nito, guys, sa final review ko, iche-check ko kasi syempre yung iba sa atin ayaw ng maamoy kaya itong mga product nila lahat to may medyo matapang yung scent para sa akin na ah. yun yung yun yung napansin ko agad We have their whip soap and their snail white glow potion. And lastly, yung kanilang snail white moisturizer. So, ayan. So, ito yung tatlong product na itatry natin. Titignan natin kung talagang magiging younger and glowing skin tayo dito, guys. And syempre, wait nyo yung update ko kung ano mangyayari sa skin ko. Pag meron akong nakitang kakaiba, syempre, magpipicture ako para makita nyo kung ano yung nangyari. Pero syempre, dun sa update, sabihin ko sa inyo kung ano yung magiging final thought ko dun. So, intay-intay lang tayo dun ha. So, lahat sila, meron silang mga sticker na Namo Life. So, ito guys, 150 ml. Ito ay 100 grams. Ito naman ay 30 ml. And ito, 12 months to use. 12 months din to guys. Tignan natin kung magiging maganda yung combo nila. Sa mga gumagamit na neto, please comment down below kung ano ba yung mga naging reaction sa face nyo, kung naging effective ba tong mga product na to sa inyo or kung ano yung mga naging karanasan nyo. Siyempre, I would love to hear it as well from you guys. Make sure to like this video kung nagustuhan nyo ang ating first impression sa ating Snail White products. Subscribe on my channel down there para maging notified ka. I-click mo na rin yung notification bell para whenever I upload videos, you are updated. Thank you for spending a time with me. Stay safe guys and don't forget, have a good one. I love you all. Goodbye everyone. Bye-bye.